Hmm. aduh saya akar gedang hmm. batu masuk malahan akar apa, akar jambe tadi dijemur kan om? jemur hmm. ada akar mah tenang tadi jemur mulai macam channel teh dan nanti channel teh itu cipukan ya dia kan akar mah kabeh cipukan mah orang buah lagi iya tuh halus mamatnya video mah jarang channelnya tuh ah, ah.